Всех рада приветствовать! Сегодня давайте посмотрим на скраб и пилинг от марки Natura Сибирика. Это два продукта, которые входят в базовую серию ухода за кожей. Разницу, я думаю, вы почувствуете сразу, увидите, чем же отличаются два этих продукта. Текстуры у обоих очень мягкие. Если говорить о первом скрабе, то отшелушивает он достаточно, э, так скажем, грубовато. И если брать вариант второй пилинг, то вы можете заметить, что размер частиц здесь достаточно маленький, и сама текстура пилинга тоже достаточно легкая, а вот скраб он более густой и в нем больше как раз таки косточек. Если брать во внимание скраб, то а, в его составе мы найдем экстракт ромашки, дополнительно экстракт малины. Антиоксидантный комплекс очень мощный. В пилинге мы найдем экстракт таволги, а также тысячелистника.